हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पाइथन को लेकर के है पाइचाम के ऊपर एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएंगे पाइथन का जो कि स्क्वायर कैलकुलेट करके देगा जी हाँ दोस्तों सबसे पहले क्या करना है पाइचाम को ओपन कर लेना है पाइचाम ओपन है यहां से फाइल पे जाना है न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है और यहां से क्रिएट पे क्लिक कर देना है जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है वेयर यू शुड तो यहां पर दिस विंडो कर दीजिए और जैसे दिस विंडो करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है ठीक है इन्वायरमेंट क्रिएट करने में और ये इन्वायरमेंट क्रिएट करके हमें दे देगा यहाँ पर हम आ चुके हैं कोड विंडो पर तो यहाँ पर अब हमें पाइथन की कोडिंग करनी है ठीक है क्या कोडिंग करें क्या लिखें कि आ, हमारा गिवन नंबर का जो स्क्वायर है वो कैलकुलेट करके दे दे पाइथन तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ ये नाम से वेरिएबल आई होप कि आपको पता ही होगा कि क्या होता है यहाँ पे इंट टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट में डबल एंटेड कोर्स में लिखूंगा एंटर अ नंबर क्योंकि यूजर तो नंबर एंटर करेगा उसको स्क्रीन पे यही दिखाई पड़ना चाहिए ठीक है तो ये यूजर नंबर एंटर कर देगा ठीक है यूजर जैसे ही नंबर एंटर करेगा तो यहां पर एक और वेरिएबल s नाम से बनाऊंगा ठीक है s is equal to a into a यानी a इंटू a का मतलब कि स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है ठीक है यहां पे प्रिंट लगाऊंगा ठीक है ये ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा तब बहुत सावधानी से काम कीजिएगा ये पाइथन की जो आईडी है पाइचा इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत होगी तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्क्वायर तो यहाँ पे लिखूंगा square of two square of given number कर देते हैं गिवन नंबर इज बस इतना लिख करके यहाँ पर आ जाइए कॉमा दे दीजिए और चूंकि स्क्वायर स्टोर होगा जाकर के एस में तो यहाँ एस लिख देना है काम हो गया ठीक है अब यहाँ से ये जो बटन दिया गया है रन का यहाँ पे एक्सिक्यूट कर दीजिए इसको जैसे ही एक्सिक्यूट करेंगे नीचे लिखा हुआ आएगा एंटर नंबर कोई नंबर एंटर करते हैं देखते हैं ये स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा है यानी सबसे पहले थ्री एंटर करता हूँ तो थ्री का जो स्क्वायर होता है वो नाइन होता है बिल्कुल सही है फिर एक बार इसको एक्सिक्यूट करते हैं इस बार मैं एंटर करता हूँ सेवन सेवन का जो स्क्वायर होता है वो फोर्टी होता है तो क्या ये फोर्टी आएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से जैसा कि मैंने कहा आपसे तो ये आ गया पहले से एक्सिक्यूट है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए सेवन सेवन का फोर्टी नाइन होता है फोर्टी नाइन आ भी रहा है इसी तरीके से एक बार और इसको एक्सिक्यूट कर देते हैं और देखते हैं कि इस बार आता है या नहीं तो यहाँ नाइन तो यहाँ नाइन का एटी वन होता है इसी तरीके से कोई भी स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें एक फंक्शन का भी यूज होता है फंक्शन का यूज करके कैसे करना है वो अगले वीडियो में तब तक के लिए keep watching thank you for watching this video